आप छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं नीट परीक्षा के लिए आप अपना बेस्ट भी देते हैं लेकिन फिर भी अगर सरकारी कॉलेज पाने से चूक गए तो मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचना पड़ता है यूं तो कहने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों सीटें बढ़ रही हैं नए कॉलेजेस खुल रहे हैं लेकिन जब भी बात प्राइवेट कॉलेज की हो तो कॉलेज की क्वालिटी से ज़्यादा उस कॉलेज का बजट मैटर करता है विडंबना देखिए अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं और आपके राज्य में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपका मिनिमम बजट 40 से 50 लाख रुपए से शुरू होगा दुर्भाग्य से बीच का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अगर आप 10-20 नंबर से सरकारी कॉलेज से चूक जाएं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख 20 लाख या 30 लाख रुपए देकर पढ़ाई कर सकें आपको कम से कम आधे करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे चाहे आपका नीट का स्कोर 570 हो या फिर 470 बजट यही रहने वाला है इस बेहद जरूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे ओपन स्टेट के बारे में जहां दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और इन 10 राज्यों में जो कॉलेज की फीस है वह औसतन कम है क्या है उनका एडमिशन प्रोसीजर कितनी सीटें हैं और कट ऑफ क्या रहती है सारी जानकारी बताऊंगा आज की इस वीडियो में नमस्कार आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दूं कि कैटेगरी रिजर्वेशन का लाभ आपको दूसरे राज्यों में नहीं मिलता एक दो स्टेट ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंजाब राज्य से पंजाब एक क्लोज स्टेट है यानी कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन यहाँ एक कॉलेज है सीएमसी लुधियाना जो कि सीएमसी वेलोर का सेकेंड कैंपस है यह एक पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है यहाँ पांच सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं जिन पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं सीएमसी लुधियाना एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है जहाँ क्रिश्चियन समुदाय के छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का लाभ भी मिलता है ओपन सीट जो पांच है इनपे जो फीस है यह छह लाख साठ हजार रुपए प्रति वर्ष है जो आपको साढ़े चार वर्षो तक देनी है यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पंजाब की स्टेट काउंसिलिंग में भाग लेना होगा जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और जो वेबसाइट है वो है B F U H S dot A C dot in वर्ष 2022 में कट ऑफ क्या रही थी ऑल इंडिया रैंक रही थी 22,445 और जो नीट का स्कोर है वह था छियानबे अगले राज्य की तरफ चलते हैं यह राज्य है केरल वर्तमान में यह सबसे कम फीस वाला राज्य है यहाँ 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15 प्रतिशत यानी कि लगभग तीन सीटें ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत उपलब्ध हैं औसत फीस की अगर बात करें तो यह सात लाख रुपए प्रति वर्ष है फीस यहाँ पे आपको पांच वर्षों तक देनी होती है हालांकि फीस का मैटर हाईकोर्ट में भी चल रहा है लेकिन फिलहाल दो तक जो फीस लगी थी वो औसतन सात लाख रुपए प्रति वर्ष की थी यहां अगर अन्य खर्चों को मिला दें मेस हॉस्टल यह सब जोड़ दें तो जो टोटल बजट आता है वह लगभग 40 से 45 लाख रुपए का आता है एक एमबीबीएस सीट के लिए कट ऑफ की बात करें तो औसत रूप से यह कट ऑफ 500 के ऊपर देखने को मिलती है college wise detail cut off जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं बहुत जल्द वहां पे केरला के कॉलेजेस की कट ऑफ पोस्ट करने वाला हूं और भी जरूरी जानकारियां समय समय पर वहां आपको मिलती रहती हैं केरल के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है इनकी काउंसिलिंग की वेबसाइट है CE e e Kerala dot G O V dot in 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं 10 अप्रैल लास्ट डेट थी अप्लाई करने की लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो नीट के रिजल्ट के बाद एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा जिसे आप चाहें तो भर सकते हैं अगले राज्य की तरफ चलते हैं अगला राज्य है छत्तीसगढ़ यहाँ पे तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कुल मिला के छियानवे ओपन सीट्स हैं यानी कि 96 ऐसी सीट हैं जिसपे दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं इनमें से तीनों ही कॉलेज में गर्ल्स के लिए नौ नौ नौ सीट आरक्षित हैं यानी कि कुल 27 सीटें गर्ल्स कोटे के अंतर्गत उपलब्ध हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस में इसके अलावा 23 23 सीटें तीनों ही कॉलेज में यानी कि कुल उनहत्तर सीटें ओपन कैटेगरी की हैं जिन पर मेरिट के हिसाब से बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं फीस कितनी है यहाँ पे वर्ष 2023 के लिए तीनों ही कॉलेज की फीस निर्धारित हो गई है श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई में प्रति वर्ष की फीस सात लाख निन्यानवे हजार एक सौ सत्तासी रुपए तय हुई है वहीं Raipur institute of medical sciences Raipur की फीस सात लाख पैंतालीस हजार एक सौ सत्तासी रुपए तय की गई है तीसरा college Shri Balaji institute of medical sciences Raipur इनकी फीस सात लाख पचास हजार एक सौ सत्तासी रुपए तय की गई है तीनों ही कॉलेज में कई तरह के अदर चार्जेस भी हुआ करते थे जिनको संतुलित करने का प्रयास किया गया है तीनों ही कॉलेज की फीस साढ़े चार वर्ष तक देनी है और अगर इसमें हॉस्टल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को अगर हम ऐड कर दें तो प्रति वर्ष यह बजट आपका तीन से चार लाख रुपया बढ़ जाता है हालांकि 2023 के लिए जो फीस की नोटिफिकेशन आई है इसमें हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नन कंपलसरी रहने की बात की गई है लेकिन अगर हम ट्यूशन फीस के साथ हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को भी जोड़ दें तो तीनों कॉलेज का जो औसत टोटल बजट निकल के सामने आता है वो 50 से 55 लाख रुपए तक का होता है कट ऑफ क्या रहती है यहाँ पे आमतौर पर यह 500 के ऊपर रहती थी लेकिन 2022 में आश्चर्यजनक रूप से मॉपअप राउंड की कट ऑफ तीन से तीन तक चली गई थी काउंसलिंग कैसे होती है काउंसलिंग ई डॉट इन के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है जिसकी रजिस्ट्रेशन नीट रिजल्ट के बाद शुरू होती है रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको एक लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है और सामान्य तौर पे जो कट ऑफ है वो अंतिम राउंड यानी कि मॉपअप राउंड या फिर स्टे मॉपअप राउंड में सबसे कम देखने को मिलती है चौथे ऑप्शन पे चलते हैं नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा यहाँ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है Tripura institute of medical sciences यहाँ पे ट्वेंटी सीट्स हैं जिन पे दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं और जो सबसे खास बात है यहाँ कि यहाँ छात्रों को ओबीसी एससी और एसटी के रिजर्वेशन का लाभ भी मिलता है जो 20 ओपन सीटें हैं इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में ग्यारह सीटें हैं ओबीसी कोटे के लिए पांच सीटें हैं एससी के लिए तीन सीटें हैं और एक सीट यहाँ पे एसटी कोटे के लिए है फीस की अगर बात करें तो 2022 में ही इनकी फीस बढ़ गई थी अब नई फीस चौदह लाख अस्सी हजार रुपए है औसत रूप से प्रति वर्ष की जिसमें हॉस्टल मेस और अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं टोटल बजट की बात करें तो यह सड़सठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पचासी रुपए है कट ऑफ क्या रहती है यहाँ पे कट ऑफ वेरी करती है लास्ट ईयर लगभग तेरह लाख रुपए टोटल बजट यहाँ पे बढ़ गया था इसके बाद कट ऑफ में काफी गिरावट देखने को मिली है पहले यह कट ऑफ 450 500 से ऊपर हुआ करती थी लेकिन 2022 में चूंकि बजट बढ़ा था यहाँ पे कट ऑफ घट के 326 चली गई थी ध्यान रखिएगा प्राइवेट कॉलेजेस में बजट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसपे कट ऑफ डिपेंड करती है काउंसलिंग कैसे होती है स्टेट काउंसलिंग जो कि डीएमई e त्रिपुरा कंडक्ट कराती है इसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होता है वेबसाइट क्या है DME dot Tripura dot GOV dot in एक लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ भी देनी होती है पांचवें ऑप्शन के रूप में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट के बारे में जो कि मेडिकल एजुकेशन में नंबर वन है जी हाँ बात कर रहा हूँ कर्नाटक के बारे में जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ पीजी का भी अच्छा बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहाँ कॉलेजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी लगभग 60 परसेंट सीट गवर्नमेंट कोटे के अंतर्गत कम फीस पर उपलब्ध है मेरिट सीट की बात करें तो 29 मेडिकल कॉलेज में लगभग 700 सीटें हैं जो कि ओपन कैटेगरी पे हैं इन पे औसत फीस 10 से 11 लाख रुपए प्रति वर्ष की होती है हॉस्टल एवं अन्य खर्चों को जोड़ दें तो टोटल बजट 50 से 55 लाख रुपए के आसपास रहता है कर्नाटक में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द आपको अपने इस चैनल पे दे दूंगा जहां आप डिटेल्स में कॉलेजेस के बारे में जान पाएंगे फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी काउंसिलिंग स्टेट काउंसिलिंग ऑथोरिटी के ये कराती है जिसकी वेबसाइट है के E A dot K A R dot N I C dot in 2023 में कर्नाटक में एक नया कॉलेज भी आया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद यहाँ किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं लगनी है Shri Madhusudan Sai institute of medical sciences and research जो कि कर्नाटक के चिकबल्लापुरम में स्थित है यहाँ पहले 100 सीट की परमिशन मिली थी लेकिन जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार इसे घटाकर 50 कर दिया गया है ऐसे में पांच से छह सीट यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आ सकती है जिस पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी नहीं कोई हॉस्टल की फीस देनी होगी लेकिन बदले में कैंडिडेट को पांच वर्षों तक इनके संचालन करने वाले ट्रस्ट के अधीन अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पढ़ाई का खर्च शून्य है हॉस्टल का भी खर्च नहीं है ऐसे में इसकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटे के सरकारी कॉलेज के कट ऑफ से भी ऊपर रहने की संभावना है कुछ जरूरी टिप्स है कर्नाटक के बारे में वह भी जान लीजिए सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे आपको मॉपअप राउंड में देखने को मिलता है जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह नीट के रिजल्ट के बाद शुरू होता है और अगर आपको मेरिट की सीट पानी है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक मौका है राउंड वन से पहले राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते मॉपअप में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते मॉपअप के बाद एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर ओपन होता है लेकिन वो मेरिट सीट के लिए नहीं होता वो मैनेजमेंट कोटे अदर कोटे की सीट एनआरआई सीट के लिए होता है ऐसे में अगर आपको कर्नाटक में एडमिशन लेना है तो राउंड वन के पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेना है एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में है केईए के अंतर्गत आने वाला एक बेहतरीन संस्थान है जिसकी 10 सीटें ओपन कैटेगरी में आती हैं इनकी फीस भी बाकी कॉलेजेस से कम है लगभग साढ़े छह लाख रुपए प्रति वर्ष लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है 600 के भी ऊपर यानी कि इसमें आपको एडमिशन लेना हो तो ऑल इंडिया कोटे में मिल रही सरकारी सीट आपको छोड़नी पड़ेगी तभी आप यहाँ एडमिशन पा सकेंगे और इस कॉलेज में न ही एनआरआई कोटा है न ही अदर कोटा है इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास मेरिट होनी ज़रूरी है क्यों बता रहा हूं यह बार बार क्योंकि कई बार कॉल या एसएमएस के माध्यम से आप तक ऐसा दावा पहुंच सकता है जो आपके कम नीट स्कोर पर भी इस कॉलेज में आपको एडमिशन देने की गारंटी ले ले ध्यान रखिएगा यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोवेस्ट कट ऑफ रही थी वह ऑल इंडिया रैंक 15,786 था नीट स्कोर की बात करें तो 612 नंबर पे यह क्लोज हुआ था कर्नाटक के बाकी कॉलेजेस की मेरिट वाली कट ऑफ क्या रहती है वर्ष 2022 में अब तक की सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली थी राउंड टू तक की जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो 476 मार्क थी लेकिन कट ऑफ का यह ट्रेंड जो होता है यह कभी भी रिपीट नहीं होता हर साल एक डिफरेंट सिचुएशन होती है जिसके हिसाब से कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलते हैं यह समझने के लिए आपको पुराने कट ऑफ भी बता देता हूं इसी कर्नाटक में वर्ष 2021 की बात करें तो राउंड टू की जो कट ऑफ है वह रही थी 533 और एक साल पीछे चले जाएं 2020 की बात करें तो यही कट ऑफ 583 देखने को मिली थी अगला जो ऑप्शन है वो किसी राज्य से नहीं है बल्कि बात कर रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में जी हाँ डीम्ड कॉलेजेस के बारे में 2023 में कम से कम 50 डीम्ड कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि एमसीसी पे पार्टिसिपेट करेंगे हालांकि इनमें से ज़्यादातर काफ़ी महंगे हैं 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है यहाँ पे लेकिन ये कॉलेज ऐसा भी है जो सिर्फ विमेंस के लिए है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है Symbiosis medical college for women's Pune यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत 122 सीटें हैं जिन पर प्रतिवर्ष की फीस 10 लाख रुपए है लेकिन यहाँ पे 10 परसेंट की ईयरली इंक्रीमेंट भी है ऐसे में अगर हम हॉस्टल में इसके साथ कुल बजट की बात करें तो यह लगभग बासठ से तिरसठ लाख रुपए के आसपास होता है कट ऑफ क्या रही थी यहाँ 2022 में तो राउंड वन में 538 पर क्लोज हुआ था राउंड टू में 544 पर और राउंड थ्री में कट ऑफ और ज्यादा हायर साइड में चली गई थी 605 पर यह क्लोज हुआ था इसकी काउंसिलिंग सेंट्रल काउंसिलिंग के द्वारा ही कंडक्ट होती है और सेंट्रल काउंसिलिंग की वेबसाइट है एम नीट के रिजल्ट के आने के बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ ही आपको डीम्ड का रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहाँ पे डीम्ड कॉलेजेस के लिए दो लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है सातवें ऑप्शन में बात करेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की यहाँ पे कई प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन सिर्फ एक कॉलेज ऐसा है जिसकी फीस औसतन कम है यह कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है 2022 में इसकी फीस लगभग 55 लाख रुपए रही थी एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ एडमिशन के समय ही कुल फीस का 50 परसेंट एक मुफ्त देना होता है और अगले साल 25 परसेंट और तीसरे साल में बाकी बचे हुए 25 परसेंट की फीस जमा करनी होती है हॉस्टल 75 से अस्सी हजार रुपये प्रति वर्ष का है ऐसे में कुल बजट की बात करें तो 60 लाख रुपए का टोटल बजट यहाँ पे देखने को मिलता है पचहत्तर सीटें ऐसी हैं जो कि ओपन कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं और बात करें 2022 की कट ऑफ के बारे में तो cut off five hundred eleven रही थी एडमिशन कैसे होता है वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू होता है और स्टेट काउंसिलिंग की वेबसाइट क्या है इन नीट के रिजल्ट के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे नहीं देनी है आठवें ऑप्शन के लिए हम चलते हैं झारखंड झारखंड के पलामू में स्थित है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज जो कि 2021 में खुला था यहाँ पे 75 सीटें ओपन कैटेगरी की हैं जिन पर प्रतिवर्ष की फीस दस लाख पच्चीस हजार रुपए की है लेकिन यहाँ भी हॉस्टल मेस और अन्य खर्चों को जोड़ दें तो प्रतिवर्ष की औसत फीस लगभग तेरह लाख पच्चीस हजार रुपए होती है ऐसे में कुल बजट की हम बात करें तो यह भी लगभग साठ लाख रुपए का होता है कट ऑफ की बात करें तो 250 नंबर के आसपास इसकी कट ऑफ देखने को मिलती है काउंसिलिंग इसकी झारखंड की स्टेट काउंसिलिंग के माध्यम से होती है जिसकी वेबसाइट है W J B dot Jharkhand dot G O V dot in अगले ऑप्शन के लिए हम चलते हैं बिहार बिहार में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका टोटल बजट चौंसठ से सत्तर लाख रुपए तक है कौन से हैं ये colleges Narayana medical college Sasaram जिसकी कट ऑफ 350 के ऊपर देखने को मिलती है माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज किशनगंज जिसकी कट ऑफ 500 के आसपास देखने को मिलती है और कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार जिसकी कट ऑफ चार के आसपास देखने को मिलती है दो नए कॉलेजेस भी हैं एक लॉर्ड बुद्धा कॉलेज और एक लॉर्ड बुद्धा का ही सेकेंड कैंपस है इसका नाम भी नारायणा है जो कि सहरसा में है इन दोनों ही कॉलेज की जो फीस है टोटल बजट है यह लगभग सत्तर लाख का है और कट ऑफ यहाँ पे 200 या कई बार 200 के नीचे भी देखने को मिलती है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको बिहार की स्टेट काउंसिलिंग में भाग लेना होगा जिसकी वेबसाइट है W dot B C E C E board dot Bihar dot G O V dot in अगला और अंतिम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश फीस तो बहुत ज्यादा कम नहीं है यहाँ पे लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा कई कारणों से होती है नॉर्थ में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 30 से ज्यादा कॉलेजेस हैं सबसे ज्यादा ओपन सीट्स हैं यहाँ पे और कई बार कट ऑफ जो है वो भी बहुत कम चली जाती है सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं लेकिन जो औसत बजट है वो 75 से 70 लाख रुपए से शुरू होता है हालांकि कई कॉलेजेस से हिडन फीस की शिकायत है अगर उन कॉलेजेस को छोड़ दें सिर्फ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो उनके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो 350 के ऊपर होती है उत्तर प्रदेश के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियो मौजूद हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश की fees complete package round wise cut off या फिर हिडन फीस के बारे में भी विस्तार से बात की गई है आप इसके बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग की वो है W W W dot UP NEET dot G O V dot in तो यहाँ पे सारी जानकारी खत्म होती है तो कहने के लिए ये कम फीस वाले कॉलेजेस हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 40 से लेके 60 लाख रुपए तक की और ये डार्क साइड है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का कि चीजें इस कदर अनबैलेंस हो गई हैं या तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए तब आप लगभग पाँच लाख छः लाख या इससे भी कम पे पढ़ाई कर लें या अगर आप उससे चूक गए तो आपका जो मिनिमम बजट शुरू होता है अगर हम केरल को भी कंसीडर कर लें तो वो चालीस लाख रुपए से शुरू होता है बीच का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है जो भी मौजूद ऑप्शन थे उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है आपके राज्य में अगर सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं तब और बात है लेकिन ध्यान रखिएगा किसी दूसरे राज्य की सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे नीट काउंसिलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे क्विक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अलग अलग राज्यों में कॉलेजेस की फीस डिटेल्स आपको मिलती रहेगी कट ऑफ आपको मिलती रहेगी ऑल इंडिया कोटे के लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी और अगर आप भी सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं और आप एनी हाउ प्राइवेट कॉलेजेस में सीट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी होगी एक अच्छी प्लानिंग जो कि मल्टीपल स्टेट की काउंसिलिंग को बैलेंस कर सके ईयर लॉस नहीं करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट की मदद जरूर लें क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है और वो आपको आपके डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं